チャンネルを始めてからの毎月いくら稼げているか気になります。あるいは年収でもよしです。5歳年下の人が好きなんですとどういうアピールをしたらいいですかっていうのが皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日はですね Twitter や Instagram で皆さんから募集いただいた質問に答えていく質問コーナーをしていきたいと思います えー、もう質問コーナーは久しく2年くらい結構やってなくて、えー、久々に皆さんから質問をいただきましたたくさんの質問ありがとうございますいろんなジャンルがやっぱりありましたね、まあ、車椅子や体の質問であったりあとは恋愛の質問であったりあとはお仕事収入お金の面なんていうしあの質問とかねあったので、まあ、答えれるだけ答えていきといきたいと思います あの同じような質問もあったのでそれは一緒にまとめて回答していければと思いますはじめましてまこさんはおしゃれなんでありがとう、えー、服とかはどうなの着たりしていますかとあとはどんなブランドが大好きですかっていう質問をいただきました自分があの服のセンスいいっていうのを思ってないんですけど、まあ、基本的に まあ、無無地のものしか着ないですねロゴはまこちゃんの私のオリジナルロゴ T は着ますけどほぼ今持ってる服はもう無地ですで最近はこういう黄色とかのまあ原色とか暖色系寒色系に対して白のパンツ黒のパンツ合わせたりっていうことが多かったりしてて自分の好きなブランドっていうのは基本なくって 、まあ、ユニクロさんとか GU さんとかも全然行くし全然好きだし最近なんかこうポイントポイントで買うアイテムとしてあなんかここのブランドかわいいなとか結構なんか買いたいなって思うブランドが .st っていうサイトにあるローリーズファームっていうブランドであったりあとダブルクローゼットっていうブランドあとペイジーボーイ とかだけっていうブランドがなんか一個一個のアイテムが可愛いなっていう風に思いますねネットで買うことが多いですでシーンとか今流行りだと思って買うんですけどサイズがやっぱり分かんなくてフリーサイズとかまたは一番小さいサイズとか買ったりするんですけど左右の縫い方が違ったりすることがすごく多かったんですよそれもあって基本的に買わなくなりました なんか買って結局着なくて無駄にするっていうのもすごい嫌なので縫い方が綺麗であったり質感素材も良かったりするものを私は買おうかなっていうふうに思ってます車椅子のことですね車椅子はどこのですかいくらですかあとこだわりポイント とか逆に今何かこう改造したい点があれば教えてくださいということで車椅子今私こんな感じのね車椅子を乗っていてこれは私が初めて買った車椅子1台目からずっと変わらない松永さんの CMAX という車椅子になります値段はんちょっといくらだったかあまり本体だけの値段っていうのは覚えてないんですけどクッションとかもろもろつけてやっぱ売り50万くらいしたと思うんですね 補助が出たので実行負担はその半分くらいかなだったと思いますこだわりポイント買った当初からすごくいろいろ自分の方で改造したんです YouTube の方にも載せてる時ありますけど背もたれとかを、えー、自分の風に体に合わせてこう座った時にねしっかりとした姿勢を保ってられるようにオリジナルに改造したりしましたただ改 実したいポイントっていうのが今あって買った当初より今の体の方が結構形成が強いっていうのもあるんですよねだから今の体に合わせた形成を少し抑えるような車椅子っていうのを作りたいなっていうふうに思ってますまこさんのポジティブがいつも羨ましいです私は歩けないのですが車まで旦那におんぶしてもらうので重たい痩せろ と毎回言われますリハビリの先生にも車椅子の方が小さくなってきたんじゃないの痩せろよそんな先生本当にいいのと言われます、えー、脊髄の病気なので体幹が保てず長く座っていることが難しくてやっぱり痩せないのは自分の甘えでしょうかということなんですけどえー、甘えだと思います。 <laughs> ごめんなさいね、正直言っちゃって。でも甘えだと思います。確かに、やっぱ運動がね、やりにくいから、あ 痩せやすい体ではないと思いますがでも痩せることは可能です動かせるところでも動かしたり動かさなくても自分でこう腹筋をするというイメージをねベッド上でふーってこうふーってこう呼吸をねロングブレスダイエットとかあったと思うけどやっぱやってないのとやるのとではやっぱりそこで代謝も変わってくるしあとは食事制限過度な食事制限は 良くないけどしっかり自分の体の基礎代謝量に合った食べ方をしていかないと太っちゃうので痩せることは必ずできますだから痩せないのはやっぱり自分の甘えなんじゃないかなって思います実際私もクス52くらいまでいったかな去年車椅子になって初めてそれくらい行ったし人生でもそれくらいで初めて行ったんだけど食事も気を使って、えー、日々、まあ、リハビリをしていることもあるんだけどさ 痩せましたはいやばちーを標準語にしてくださいだってやばちーって山形県の鶴岡市の方言なんかな庄内地方の方言なんかわかんないけどやばちーって私言うんですよどういう時に使うかっていうと雨が降ってきて体が濡れた時「あやばち」とかあドアノブを触って不意に濡れてた時触ってしまった時「いややばち」とかって言うんですけど まあ、濡れて気持ちが悪いかな多分そういう感じ境界部痛はありますかもしくは体のどこかに疼痛はありますかまあ痛みがあるかっていうことなんですけどありますえー、みぞおちから下が麻痺していますがみぞおちから下のその境界部痛というのはちょっとわからないんですけど あお腹周りはずっとこう筋肉が硬直したような感じの痛みというか刺激があるのでずっとなんかお腹に違和感はありますししびれはお尻から足の先までずっとあります特に膝下全部がすごくしびれますねもう剣山でずっとあの絶え間なく刺されてるような痛みというのがあるし 剣山で刺されてる感じもあればずっと強い電気を流されてる感じなんかビリビリビリビリしたような感じもありますでお薬とかも飲んでるんですけどやっぱ基本効かない効かないというか痛くないっていうほどまでは効かないですただ飲まないよりは まあ、プラセボ効果はあってか効くかなっていう感じはありますなので一日中ずっとこう外で活動してたりすると足が限界で本当にもうちぎれそうなくらい痛い時がある時は早くベッドの上に上がりたいって思う時とかありますけど、まあ、もう慣れですね痛いけどその痛みに負けないほどの楽しさでカバーしてるっていうのがありますね神戸に住んでいるのですが公演を聞きたいです高校生で看護師を目指し 来年看護学生になります神戸や大阪での講演会お願いしますということですが、えー、私もなんか誰か呼んでくださいっていうことがすごい多いんですけど、まあ、確かに呼んでいただくことが一番嬉しいなとは思いながらも自分で講演会を開くのもいいのかなとちょっと思いましたああいう規模だけど皆さんを呼ぶっていうのもありなのかなと思うのでスタッフさんがやっぱりどうしても必要になるので、まあ、そういうのも含めてお手伝いするよとか 一緒に講演会開こうよっていうのがあるのであればぜひお声がけください <laughs> 大丈夫かなこういうテンションで一人でさ一問一答やるのって分かんないんだよねテンションがね映画や DVD を見るときはどんな映画のジャンルを好みますか今まで見た中で一番感慨深い映画などがあればあ簡単に感想とともに教えてくださいということですが とですねジャンルとしてはうんまあ SF 系もが好きアクション系が好きですねチャーリーズ・エンジェルとかトランスポーターとかスパイ系とかがすごい好きですねで、まあ、あと戦争系も結構見るんですで海外の戦争系もすごい見るし日本の戦争系も見るんですけど、まあ、結構戦争系は心を強く持って っている時じゃないと見れないので、まあ、永遠のゼロとか俺たちのヤマトとか見たいなと思いながらまだ見れてません。ここ最近じゃないけどここ1年くらいの間でグッときた映画の一つとして「奇跡」っていう邦画のねあのグリーンっていうアーティストさんの本当の話というかそういうのをこう作った映画があるんですけどそれがすごい良かったグリーンさんの 道だけかっていう歌が流れた時とかがめっちゃグッとなんかもっとやっぱり自分がやりたいことをどう頑張っていくか自分が進む道っていうのをどう信じて頑張っていくべきなんだろうなっていうのとかをがこう見えた映画かなと思いました。もう一個の映画はこれはなんかもしかしたら どっかで行ったことがあるかもしれないなっていうのがあるんですけど92歳の「パリジェンヌ」っていう映画があってこれはノンフィクション、まあ、ちょっと脚色したのかもしれないけど本当にあった話だったのかな自分の最後をどういうふうに終えるべきなのかっていうのを考えさせられる映画でした。 92歳のパリに住んでるおばあちゃんがいらっしゃるんですけど、まあ、子供たちはみんな自立して自分は一人暮らしでまあたまに家政婦さんみたいな方がいらっしゃるんですけどどんどんどんどん自分でできなくなることがやっぱり年を取るにつれて増えてくるんですね車が運転できなくなった少し事故してしまったトイレ行けなくなったちょっとお漏らしするようになったとかだから自分はそういうもう介護状態でヨボヨボになった状態で 死にたくはない最後を迎えたくはない自分が元気な状態まだまだ自分でいろんなことができる状態の中で、えー、まあ要は自殺ですね自殺というか尊厳死というかそういうので亡くなりたいんだっていうのを誕生日の時にこう皆さんに言うんですよでもやっぱり家族は何を考えているんだっていうので受け入れられない中のそういろんな葛藤があってでパリではそういう自分で亡くなるって ことっていうのは法律では禁止されていて、まあ、他の国ではねヨーロッパでは自分でこう亡くなることができるシステムもあるんですけど、まあ、そういうのも含めて最後を迎える時っていうのはやっぱりどういうことがいいのかなその人にとって何がいいのかなっていうのを教えてくれる映画でした私自身もなんかそういうのって結構賛成派というか まああまり重たい話になるわけではないですけどこう自分が人生ですごくいろいろ頑張って頑張ってその若い頃に自殺するとか死ぬとか話ではなくて70とか80とかすごいいろんなことをやりきってでみんなのお世話になる前にみんなと笑顔で「えー、もう楽しかったもう本当に思い残すことないんだよ」っていう中で え自分で死を選ぶっていうのも私は全然ありなんじゃないかなと思う派の人なので考えるっていうことは大事だと思うので是非92歳のパリジェンヌ見た方は感想を教えてほしいなと思います。まあ、そんな中でね、 <laughs> まあ、なんでやっぱりまこさんはそんなにポジティブなんですかって、えー、いうことがすごい多かったですね。 落ち込むことはあるんですかどういうふうに切り替えてるんですかっていうことでしたけど、まあ、私だって全然落ち込むことはあるししんどいなって思うことはたくさんありますけど、まあ、皆さんのためにこういうふうに YouTube 発信してるとは言いながらも結局自分のためでもあるんですよね自分が楽しいなって、えー、思えることって何だろうなっていうまあいや自己満発信をしてるって言えば自己満発信をしてるので うんポジティブになるために一人でずっと考えていてもポジティブにはやっぱりなれない人とお話ししないと前向きにはなれない落ち込んだ時も復活することはできないなって思ったんです一人でどう何を考えても例えば一人で何か前向きな映画を見てもやっぱり落ち込んでしまうと思うんですよねだから人とのコミュニケーションってすごい大事だな声で 対面で会って喋るってすごい大事だなと思うので私はそういうことをたくさんやるようにしてるんですよ。落ち込む暇もないほどにというかいろんな人と会っていろんな人と話すとなんかポジティブになるというかなんか常にやっぱいろんな人と関わっていかなきゃいけないから落ち込んでる暇がないという感じの方が強いですねであとは自分がやりたい目標を必ず決めるどういう風な 自分になりたいかとかまあ大きい話じゃなくて例えばヴィトンのバッグが欲しいでもいいですしどこどこの旅行に行きたいとかでもいいんですけど必ず自分に目標を決めてじゃあそのためにどういうふうに動いたらいいのかなどういうふうにお金作ったらいいかな貯金したらいいかなっていうふうに考えるとじゃあどういうふうに自分が行動していかなきゃいけないのかなっていうふうになるじゃないですか。だからそこをえーと、と私の場合はなんか物っていうよりは例えば 私の地元のたむぎ股を盛り上げていきたいんだ人がいっぱいいっぱい来てほしいんだとか障害がある人たちがもっと楽しく旅行できるようにしたいんだって思ったら自分が進むしかないというかねポジティブになるならないの前にまずやらなきゃいけないっていう感じですかねだからちょっと心が逆にどっかに行ってるっていう方なんかロボット感覚になる時もありますよ自分が。 もう楽しいとか辛いとかそういうのも一旦置いといてすごいロボットみたいになる時があるんでそれは良くないなと思うからこそこうやって皆さんとコミュニケーションをとってあなるほどこういう考えがあるんだなとかこういうふうに考えた方がいいんだなっていうのを勉強させてもらってる感じですね。なんかちょっと話がずれたかもしれないんですけどなんかこういうのも 私がこうやってやっぱ一方的にしゃべるより皆さんとこうキャッチボールしながらなんかこうできる環境があったらいいななんていうふうに思います関さんの二十歳の女性の方で就職先がなくて困っています車椅子で厳しいですっていうことがあるんですけど建物上車椅子で就職するってやっぱまだまだ難しいと思うんですね だから私が思うのはどこかに出勤をして勤めなきゃいけないのかっていうところがまず一つあると思うんです、まあ、こういうご時世だからオンライン上でのお仕事ってたくさんあると思うんですよねコロナ禍になって、えー、在宅ワークっていうのも増えました大きい企業さんしかそういうのをやっていないかもしれないけどでもそうじゃなくても自分でお仕事がもらえる環境づくりっていうのはできると思いますプログラミングを学んだり デザイナー学んだりとりあえず1回こう大きいお金稼ぎをするのでなければ文字起こしとかちょこまかとしたパソコンでやるお仕事ってたくさんあるのでなんかそういうのってネットで探してもあるんですよ在宅ワークとか文字起こしのお仕事とか、まあ、それこそだから動画作成のちょっと補助とかなんかそういうのがあるのでパソコンを自分で学んで在宅でできる環境を作っていくって っていうことが私はどっちかっていうといいんじゃないかなと思うのでなんか行かなきゃいけない勤め先に行かなきゃいけないっていう形を変えて考えてみるっていうのが大切なんじゃないかなと思います。はい、どういったお仕事や、えー、バイトを経験された時がありますかということなんですけど高校1年生の時に初めてアルバイトをしました同じ 地域にある、えー、神社があるんですよ結構大きい神社があってそこに夏休み期間中朝8時から5時くらいまでですねお迎えがあって白のサムエを着て参拝しに来た方々にお守りを、あのー、売るっていうバイトをやっていましたでその後はガソリンスタンドやってましたねはいオらライオライオッケーですっていうのを 窓拭きがないガソリンスタンドだったのでもうめちゃくちゃ給油しまくりましたでその後に、えー、田舎っていうか個人店のファミレスの店員さんをやって、まあ、それが高校生ですねで社会人になって普通に勤めてたんですけどやっぱり給料が安かったし、えー、まあ、2年くらい経ってからも辞めようと考えていたので貯金しようっていうことで居酒屋さんのバイトを始めました もう一日中朝8時半から5時くらいまで立ちっぱの仕事だったんですけどその後に居酒屋そのまま6時半くらいとかで入って12時くらいまでやってっていうのを週4くらい入れてました、まあ、その頃は二十歳前後なのでもう体力はまだまだ、まあ、眠かったですけどねあったし でその後に違う会社になって事務員さんをやってたんだけどそれでもやっぱ貯金が欲しい貯金したいなっていうのがあってでも副業本当にダメなところだったからバレないところどこかあるかなって探した時にパチンコ屋さんの深夜じゃなくて早朝清掃があったんですよ朝6時から8時の2時間会社は9時出勤だったので朝6時で えー、スタートできるようにパチンコ屋さんに行ってその時まだねその禁煙のとこ時じゃなかったから灰皿とかまあ本当にトイレ掃除とか大清掃とかもめっちゃやって2時間清掃した後に作ってきたおにぎりを食べて、 <laughs> えー、着替えて会社に行くっていうのをもうそれも週4くらいやってた気がしますその他はスナックのバイトとかもやった時ありますね やっぱりお金を作るためには働かなきゃいけない田舎だからそんなに仕事の種類がなくて、うん、なんかその居酒屋とかもう睡眠を削ってでもまずお金を稼ぐっていうことを頑張っていましたね、選ばなければだから仕事ってあるんだなと思いましたでもバイトしていろんな方々と出会ってこういうお仕事ってあるんだとか私たちが見えてる裏にこういう のがあるからこそこういうのって成り立ってるんだっていうのを知ることができたので私はもっともっといろんな職種のバイトをしたかったなって思いますああとあれか焚き火のヤマトの仕分けもうやりましたね朝大きいトラックがバーって営業所に来て営業所からそれぞれの地区に配達する荷物をトラックに振り分けるっていうのをやってました楽しかったですよ介護タクシー乗りますか 乗るとしたらどのような目的で使われますかってことですけど介護タクシーは使ったことないです自分で頼むっていうことはしたことないですね仕事で、えー、先方の方が頼んだりして使う時もありますが基本的には選べるのであれば介護タクシーじゃなくて普通のタクシーにしてくださいって言ってたりするのではいそういう風にしてます私もバリアフリーな世の中になってほしいと心から思っていますということなんですけどそんな中で 最近私は手話を覚え始めました。サイレントですね。はい。ミーハーなのでドラマの影響もあります。次は展示を覚えたいです。ということでした。まこさんは手話や展示を読むことができますかできません <laughs> あと、最近あった見知らぬ人の優しさを教えてくださいということで、私は近所のコンビニで笑顔でいつでも手伝いますよオーラ全開の 声をかけてくれたことあとは店を出る時に自動ドアだったけど開けてくれたことが嬉しかったですっていうことなんですけど、まあ、最近ってわけじゃないですがコンビニだとしたら、ま福岡とかに行くとコンビニの店員さんって本当に海外の方が日本人の方がほとんどいなくてでちょっと通路が狭いコンビニであったり扉の開け閉めがちょっと大変なあのグッと押すタイプとかねの私はほぼ100%くらいでその海外の店員さん が当たった時はすごく丁寧にあのドア開けてくれたりとか道のその物をどけてくれたりとかっていうのをレジ終わった後とかもしてくれるなっていう印象ではありますね。まあ、下半身麻痺の女子の方で トイレに介護用ベッドがないとトイレができませんと自己導入しているのがどうやって管入れてますかずっと座っているから腰が痛くなりませんかということなんですけど自己導入のやり方は動画で以前説明したことがあるのでちょっとそちらをぜひご覧くださいここら辺にカードをね貼っておくのでそれ見てほしいんですけど あと腰が痛くなるっていう部分に関してはまあ麻痺してるから本当は感じないんだけどやっぱ若干違和感っていうのは感じますなんか痛いなっていう感じがあるのでベッドに乗って膝をこう抱える体育座りをグッと抱えるように仰向けでねやってこうゴロンゴロンゴロンってしてこう背中をグッとこう伸ばす感じお尻から持ち上げるでもいいですけど腰が伸びるので是非それやってください私も寝る前とか ベッドに上がった時とかはやるようにしてます。と YouTube チャンネルを始めてからの毎月いくら稼げているか気になりますあるいは年収でもよしですってことですけどと YouTube ってチャンネル登録者数は関係なくって収益にねやっぱり再生回数なんですよで最近の私の動画を見ていただければわかるんですけど再生回数がもうめちゃくちゃ少ないので YouTube の動画の 再生数からする収入にしてはもうすごい下がりました始めた当初とかはねあの100万回とか行ってた時はやっぱり月100万もらう時なんてありましたけど今はもうリアルな数字を言うと平均15から20まあ20はいかないくらいですねをもらってますなので皆さんもっと 見てください <laughs> 見てもらえるような動画を作らなきゃいけないんですけどもぜひ見てほしい YouTube の収入以外にも講演会とかをやらせていただいてるのでそのお金はありますけどでもやっぱり、ま YouTube も流行りものだと思うんですがそういうのもあるのでもっともっと他で、えー、どういう風に収入を得ていかなきゃいけないかなっていうのを日々考える毎日でございます。はい 5歳年下の人が好きなんですとどういうアピールをしたらいいですかっていうのがあるんですけど私は結構ガンガンガンガン行く派なんですよね好きですアピールをすごいしますまあそれで本当に相手の出方で脈なしが、まあ、ちょっと頑張ればあるかなってわかるじゃないですか可能性あるのかもしれないなっていう時はやっぱりどんどんどんどん連絡を取り合う LINE をし合うっていうよりは 会う時間を作ってくださいっていう方が多いですね私はだからご飯行きましょうとか飲み行きましょうとかっていうのをすごい私は言っちゃうタイプですだからどんどん言った方がいい好き好きアピールはねした方がいいと思いますよそれでダメならダメだし私もね <clears throat> あのこういうこと言うと私の地元の過去を知ってる人たちがバーッファーってめっちゃなんか来そうだけど かやっぱ声大きい女性ではあったと思うんですよねなのでなんかこういったこともこう皆さんとやりたりしながらね恋愛の話恋愛相談、まあ、相談相手じゃないかもしれないけどやれたら面白いかなと思ってますまあ、あとはね彼氏さんの話ですねお忙しい日々を送ってらっしゃると想像しますが彼氏さんとはどのくらいのペースで会ってますかっていうことなんですけど まあ、そうですねあの私は山形福岡行ったり来たりそこからまた東京行ったりいろんな県に行ったりしてるのでやっぱ会うとしたら、まあ、月2か会えなかった時は月1ですねになりますもう本当それくらいでしか会ってないですが別にそれで十分というか、 <laughs> えー、今の時代テレビ電話なんていうのもあるのでそういうのがあればそんな私「会えた 会いたくてたまらないのっていうキャラ感ではないので十分ですこんな感じで質問コーナーたくさん答えていきましたやっぱいっぱい話すといっぱい喋るといっぱいな時間がね長くなっちゃってるんですけど皆さん最後までご覧いただいてるんでしょうか <laughs> はいということで今後はあリアルで皆さんとこうお話ししながらなんかこうやっていくっていうような企画もやっていけたらと思います